abatemi babijambia lwaki batema omukazi omukadde mulogo baba kutema ba, bagundi baba kutema bavubuka mwalige nti babadde bava mu bbaala kabatema omukadde tusikire ntaine kyeyakoze nebaga nti gwe nebaga nti pulezidenti museveni mbabazi yatigumya banne mu gavumenti ngaatanyega nayogera nakawempe nembaga nti kasitemeserume ekanzu ya nanyinimu hmm. tesobola kusigala mu nyumba kasita mbabazi ayolekedde entebe ya museveni agenda omunyiganyiga mwe naye ajoze banne tasobola bwemumugamba musi ti emmese gikekesa obwana ah, ah, buli empuuta ne butanaaba <laughs> buli empuuta ne butanaaba paka mbabazi lwe yasonga mu ntebe ye ye ye will be surprised if mbabazi comes back umeche bakula mbabazi atakuwa tukambe nako ezoti agara kuda anti nkugambi chiba chizibu nyu mm. kukusini wagano kukusingo kwa jesus mze sagala nyo kupolitiki tiku e, kuhugira kiendo ingane president ya agenda kuhugira mm, yeah, you know nange ntyokwogera pureent agendakyenda bantu kumpikyenda bantu kumpi conditions ezatutwala zezimu weastill having the same prevailing situation eh, ezatugaza ihave not seen any fundamental change mm -hmm. solution why tetu gundi um, okugenda ku lockdown help doesn't want thing dispersing kuba covid you disperse you vaccinate mm. bibi bibi you avoid three issues kiki tukoze ko ebyo oku dispersing dispersing ekyo tukikoze vaccination vaccination ye jaganye vaccination te soboka ne te soboka anti soboka ha anti kakati chiri bwe chiti vaccination eddagala bwe likolebwa buli omu aliteekako patent hmm. kakati theyare discussing how to remove patent international kakati what many people don't understand tuyina buli ensi yakola waluno lwafuuka lwoye lwamu nyindo era kaki woyinawo bascientist bo bayinawo ki kakati webakola eddagala webakola eddagala hmm. lirina variations tinulya 60 na 40 tinulyaki okuyamba omubiri gw'omuntu hmm. kakati gwe singa ofuna erya denimark nga lya 60 kitegezo erina 40 chances eddagala erimu effective lya bamerika tebalita era pulezidenti yekyogerako dispeper selfish nedda ababo balina woki basantisi bo balina woki mukazi bo batamanyi kufumba olya wamuliraano kakati eh, eh. this is one mm -hmm. nti vaccination the moment you vaccinate your population it means tebakusiiga ate tebakwatibwa thats why babazungu abalina ekyekyo biden yagaye nti aa ah, ah, abakola mu gavumenti ya america babagemerwa mpaka kubakuga nti i deserve right not to be vaccinated mm. kati bo balirina nebaga mpaka kakati thats one nti mm -hmm. vaccination will take a time in Africa. Mm. Why? Because of lack of drugs. Never know when send. To ina juja kolaje. Kuligula. Mm. Kakati ati wane wafu. Ngeda kwa chile kati. Nti amaanga gena send. Eh? Hmm. Ni itu gena juga kula vaccine. Ah, kati vaccine. Edinga bula bimotoka. Nti gwe bakuguza. Wanumunga anti yale ise chuma. Ngachabili kumina munaana. naye nga bajapani bakola dda endala eri ahead eh, kakati bali abasajja bebakutunda eddagala bo basigala bakolawo ekyenkya mulye ku kyenkya nga bwomulinda ki eh, tetulina kyakukola kakati as those people are researching on the drug you have but you are maintaining the same drug eh, eh, nga balibo bagenda dda mu maaso okatadde kyenkunyonyodde okay, they released these drugs mm. as a temporary matter because the uh, NCRT in a solution. Mm. But for them, they continue researching. For you, you continue waiting their research. Mm. That's one. Mm. Two, Sinti, Banavasaja Bagazi knew. Mafia ya Uganda. That's why many want to retire. You gotta go to the Abiyanga. mbawekenize nembalaga if there is no attention and retirement ikola mu government nze wenjagala wenviira ku mbaga nazze nani ngenda ku mbaga wenjagala wenviirayo kubanga tebisibirimu tayimu yange kati tegamba mm. nti abasajja abo batono si bangi but they sit down every day to calculate and they understood Museveni very well. Mm. Ntibo, as Boba Vala, nti one, COVID in a peak year, as you disperse now, uh, death is ended because of the dispersing not because of anything it is okendira kwa okukendiza okufa nokulala kwa kwanti abantu yes andi kwa soko ulabe si kwanti kulede buwe dao aa ah, ah, japani ya gema abantu mchibuga e wali olympics mm. tabata bama lao ya vudewa congregation whoever yes in fact for me I suspect niti wali waka tambuza nga ye ya tambuza katambuze mubantu kezi na mubantu aa ah, look what japani nti abagenda mu olympic si bonna balwadde bagemebwa e. abantu be mukibuga ekyo bagemebwa waliwo yabasonseka mu kababonyabonya okukamala kati kavuddewa abangereza bebasa mu mpiira e. italy bali bonna babagemyebakoze e. batyanaye olwali okumala okusamba nebaga nti waliokebayita wembule valiant akabatandiseekate waliwo dereta nti ensi ejja kutuuka ekiseera ebeeremu abantu bangi mm. eh. mm. kaka tukola tutya tulina okuyiya obulwadde obutawona kati waliwo atupima ayina waali tetwongereyo abafa bameka <laughs> bakyali bangi mm. yes this is something unique is not something usual nti bali be bagemye ne bagenda mu bisawo by'omupiira gwavuddeyo bakoze eki Hmm. eh baage na misa yo mpira namba eh. de maski yes distancing yes ne balage nsi yonanti ayi bintu byatere kati aba japan ekibuga ekiri mu olympics hmm. ono omeka tonda ina bya korea nota tegera hmm. kati ono eyatoloka eh, na abumba ne bamukumi yawo wano yawo nyo kufa historical eh sechitoleko okuono kufa kwa chini andika kati okumoko ya wano kwa hende kwa kumia okufa okuli mchibugo oku eyo ewali olimpiki sabaka ina baitirifu so sechitoleko kunda kutuwa eh, si do mtasi ebya wawe vya mjayo yeye yeye ajayo mba <laughs> ngari ya tolo sema na yuka ni wakati mseja eh, mwereke agende yete nezeyo wali wakati onde vya kulila gwenote tegera ewafu wali omusajja hmm. yagana bana bukusoma yena agandi aa obwavu buyamba yali bali bagenda kuziika naye nga ayina esaati emu ya nairon yajozeza basimbula nga tayina saati bonna ne bafiira mu kkubo abagenda naga nti obwavu bwe bwamponyeza eh. mu maka gange temuli bamu mukaga yeva yes. yes. yes. yes. yes. yes. yes. yes. yes. not left government 8 years ago i would be alive now nalibadde mulamu okubeera kwange ebbali kwekunyaaeven the rwandis nabagamba mbwosoma obutabo bwange nabagamba tiabyalimaani nakwata emiliyoni za dollars nazisindika wano batterwegem era some one of the security people was arrested with this man uh, some of the man ndibamusiba eruzira yansanga nnaku ezo naga nti gwe ogenda onjogerako nabba gwe muga nti anze nze njogera bwogezi yali mukitongole kyamanyi nyo nebamuyola bamuvunana musango mulala but these are people waliwo jene wa uganda atali nyarwanda bamwasizayo omutula anti jene wa ugandaanti eh. yeah. anti, omuku bali bagala okutta lwejema here rejema survived three attempts, attempts on his life and in fact in the early days it was assumed nti yetta lwejema was a rwandis assassini eh, eh, eyabagenderamu e, e, e, e, e, e, e, e, naye when the Rwandese wanted to know who was who in their ranks, they escaped from Northern Uganda. There are times when you must know. N'abakazi bange mbagamba nti mutunuulire. When the marriage becomes violent, back and come back. Why? Abasajja bonna be mulaba abagamba nti yasse mukazi we babaga ababadde bakwala olinga yaakanoba emirundi ena. kanachagata wamu tuwabanga mtu yena ajawula there are times when it should dispass olagira balagira mfumbu divorce ni mkerezia mulimu koti ekatula e- abafumbu abana mtu balemeza ayo aa ah, ah, vayofira mfumbu you see katonda inzo kubanga akuyita gwe katonda akuyita kuvambu samisha kuyika kugenda mbuloko lemoka eee eh. eee eh. asubulo kuja mbuloko lemoka yes anti chikambi nti katonda takuyita kuva mu bwononefu kyokka kutwala mu butuukirivu katonda ayinza okukuyita n'akujja mu kifo ekiki eh. Eh, eh, kakati okitegedde ekyo hmm. nti vaccination tekoleddwa i don't blame government government lacks communicators because muyinza okuvaccinatinga abantu bangi enkya ne babaga nti eryo eddagala limu avaccinatinza abantu tuliira kansa what do you do ekitegeeza you move cautious that's why for me the effective method is this atinza olwokuba ninettima e, emikolo gyange gibeera bwegiti buno gujjayo nyondo olaba yankwatamu olinettima eh. ewange balinyayo olaba abaana bazanyirayo nga nvuddeyo <laughs> bakuteeka buteezi bamanya waali tewali mwana asambirako kapiira abokumaliran bonna tewa ee eh. nabaga muzaale abaana bamwe kubanga E, kukyalo anti abaana gye bali kukyalo babazaalaabaabwe bazanyire ewaka bazukulu bange kubamwebabo eh, bewagamba eh. bazaale ababwebazukulubo anti bajja kugamba hmm. omwana kasi abula nebagaa nti abo abagagga be bamusaddaase olinagamba nogaa ntitulina omwana gwetuwulidde mumulaka goloza baliranwabo bakwagala olowooza nti balina nabo abakweta oludde nofulumya benji nofulumya gundi eh, eh, eh, dabo cabin nofulumya omukazi nafulumya nabaana nebafulumya mpaka gwe wabenzaabwe you are hated let them get an opportunity olaba amayumba gwe bagakuba mu dakiika kumi dakiika satu walabi abasamizi abalinyemu abantu abalinyemu otoko gendo kuba e, ebintu uh, uh, byomusamizi tiyasadasa ba kuchala abali yake nyama baba amutamwadda <laughs> nokubulira you cannot understand a human being so go gamba to manage situation neta yes. abantu baina discipline ya santa izi ya anti checho nzi nkuhulide nti nakugama nti nalabanga baka abasajja abakulu wafe nga batambula na kagolo eranga kafanda bwekati mukoti kweya samula ekinyindwa enyindo ezizibikidde i move with mine obeera nemumorokaanti eh, eeobeera eh, buli wembeera anti nkitegedde myai understand nze kasa ntegeera ekintu hmm. nenkuba nti vaccination drugs kati batesa butesa ku patent batesa butesa ku patent how to remove patent kakati wano ogwanga gwemuyina oyo ogwanga eh, ne ogwanga ava mu basantisi ba museveni badokita mwanje eh, eh, ava mu ba musenero was he hated ngaba mwanje nabagamba there is no scientist who can leave his laboratory to inspect ventilators in arcades oyo taliyo the monks are always in their monasteries to think And when you in Asia, when you see monks on the street, it means the government has collapsed. Because, mm. Yay! Murusirika! Basanti siwabeda murusirika! Enamu chekizibu cha mwe. Nti politics kwa mugurumiza. Somebody should drive his Mercedes Benz research center. That man would have escort. Oh you! ate nze nabagambye nti ekkolero li museveni lyamugambye nti bazimbe ekkole bajja jyokya ojakulangagasoma olwaleero abaserikale ba polisi nga babagalidde emigemera wala bazinze ennimiro yakakeesa kwabaddaga nti alimirako eddagala eriwonya covid nebasangako enjaga nga gadduka nemundu zaago mais ayiwanteri myaino ifu oh, these people hmm. nabagama ndo nukona viru ya kwa liwa msajja professor an advisor to congress on viruses barisi pamganyo kulaba president kukata nazi ni yungu gama ndi ndi doli doli kwa lito chemicals how many go there ila sipra eh, when you go to the president has visited these people's factory twice ematuga how many Eh, eh, eh, yowa leaders have gone there anti bino tumebitigira neka tulaba nti kati kikolo beribera yo bino litukolera cover ne yo sanitizer ah litusubiza ne tukola vaccine kikutegeza yo ense tuso okuba hmm. ngo yino okuba ne bibyo neta male era mwe tumuchemuta manyi hmm. do you know why nti abafaransa babeeranga n'abaserikale nga babayita ba foreign legion wars foreign regional wars were trained to fight overseas especially in africa nga babeera kikumi mu ataano ne babeera e rwanda ataano ne babeera wa kasita south africa yeefuga africans got access to modern weapons africa is no longer hunting ground for those europeans mm -hmm. we accessed good guns we accessed good uh, eh, gun weapons. weapons this was the balance the change of the the forces South Africa kwefuganga yine mundu ezamanyi why was Mandela opposed to to uh, Cuba Iraq Mandela was opposed yeti akala kubesa Saddam Hussein mm. they had a better trade with him the Pope opposed attacking Saddam Hussein why the, Saddam Hussein yali arespectinga minority catholics abali e iraq this is why tariki aziz the foreign minister was a catholic nare aziz eh. Mm-hmm. so they know kakati time has come nti neddagala muyina kuba nalyammwe go back to hubs eh, abali bano bakoja kimbowa bo bakola baki it would be mumwali bagambye nebagaa nti hitler yakolanga bwati hitler yagambanga nti abangereza bakoze mu eh, ekyuma kino naggalira bakakensa mu kisenge produce the formula katime has come nti ne bahapalist nga bakimbowa bano batabani baalukwago baani mm. who have been in the game for the many years mm. nabo mubawe section yeyaabwe nabana abasayantisi mubawa eki mm. section yeyaabwe kubanga eddagala lyabaddugavu is a myth eddagala lyabaddugavu tosobola kulipuluvingira scientifically kakati tasas abasajja abaganda omukazi owolubutaani ali emumbwa emumbwa yizikire it helps to strengthen the bones hmm. eh, eh, nabagaa nti abachina balemedde mu nsaalu kutwala nsonzi era bajja zibaguza bo babaswalira abaana baabwe bo bazitegeera tiensonzi zirya kire as you people you eat anqualified gundi eh, mumbwa kire kakati kituboza singa okwata emumbwa eyo nogitwala mu laboratory y'omuzungu tekulaga etali nfumbe gyebawandulako nokuwa egenda ekole hmm. eh? hmm. eh, eri hyginiki emumbwa eri hyginiki omuganda akugamba mm. nti omusota bweguba guboza omuntu oddira eyasangako emisota ebiri nga gisinda laavu bwagibikkako olugoye akolaki nalukwolezaamu owo nobusagwa kati ti mita eriyo alaba emisota abawaka obanga alima anti jenkubulira <laughs> e, nti okimanyi nti olugoye luba luddugala kinkuke nti african medicine cannot be proved by scientresearch eh. oba agenze nekitambaala ekirima toyinza kubeera nakagoyeko kakakati ekyo gyakwolezaamu amaki amazzi noganywa nti owo n'obusagwa bwomusota nti anywedde omwenge nga gumuyitiridde urini eh, bano ba bakutwala ku drip y'omuganda bakufuka ate si urini ya buli omu fumery urini sibuli muntu ah sibuli muntu <laughs> bana unanya omukyala eh omukazi omukazi omusulo gwo omukazi gwe guwenya omwenge bamwasa mi omutamivu ayinza nokumusamako busamikakati omwijjawa nti balibaawo nga ali eno hmm. ayunga owaawa hmm. kakati yutekeitiscientificsachandisi hmm. ekitegeeza umasaveeinyonyole lwakiffe nga wano twenyumiriza mukkuba ettalo eh. konya tulema okukwata <laughs> ah. ah, abakubi bamatalo n'abavumuzi banjawulo this is the difference in this case tweta for you you think that every musamiza ine nsishira is a, is a mulogo abalogo mu kikumi muli mu omu baba biri the rest are thieves wala mmotoka zange bazibba wala musajja gule mmotoka makumi abiri na seka kama nyagange bazitia bakuba esimu muzeyi gyetubye yiyo muzeyi tubuulire obanakugamba nti awano nakugamba nti awano yali abye emotoka yange gwengoga nti nimba mutwalibwe namugjawa e namugja sironko yajira yamutwalibwa anyumiza banaabagamba nti alabika yajira kumbwa kweyajjanga ebogola <laughs> namusanga kalerwe ngaali bwerere nabba emotoka ya mirun okuva esironko tamanyi bweyajja oba yajjira ku mbwa eh, yatuukirawo eh, ne babba emotoka yange endala kati mbamba mitiyana hmm. omuti ne gugwa mu luguudo nga nina kusala kusaliriza neyenda neyendawa nsanga abantu mirundi gyange otubuuzeeko bagenda kuziika kozi eyabba emotoka yange yafiiriddwa omwana musanga ayuza bintu katandalo eh, yava southern sudan omwana wafeyabba emotoka yaddukadereva egibba nadduka ngaali kulumbera omwana we naye omuti gwagwa mu kkubo nempita mu makubo so omuti guno gwegukulabula <laughs> gyebalibi waliwo gwe bayita elifu ttatu yunveeku yaŋŋamba nti no oluswayiri elifu ttatu ye wankumi esi yaŋŋamba nti oluswayiri luno lwempulidde si lwe tanzania luno lwa moyi motoka ye eri kenya genda obuuze afendi kasingi emotoka yavaawa kasingi eh, yakozesa intape emotoka nejja nomusajja nebamuliza nagula emotoka bbiri nenkadde nagimpa nesente zange zeyali ekoze kakati um, ate nabo balina speciality kakati katamale abalogo luzalu abalogo taloga abalogo tetubeetaga kakati abalogo tetubeetaga tetwaga abalogo eh, negative nenga mukakati kabiriti tulaba kabiriti kabiriti yani unakwata muzimu kwa mushebene wakuwa minister yakoze eh. dagala yaina go yakwatide <laughs> wa covid eh, yabaka nkanya wano yabaka nkanya nabagamba nti ngenda kubogera kabiriti kabiriti wali yankubedde simu nanga nti e teyabakankanya wano yaga nti omusajja yali akumi obwa minisita okumala ebbanga ddene nakwata omuzimu nodduka nokudduka ngaotya okumugusaba ganda sente zange okuzimba kati ze omusajja ngenda <laughs> oba kiro ngenda ngamba omusajja muga nti oe kabiriti omanye omusajja gwe baita kabiriti omuziba timumanyi naye ngaga nti akubanja anti aina kuabanja minsa kuyakwatira omuzimu kwa museveni kati museveni namusaba ofamu lwaki bano abafukanya museveni mu byobufuzi tebagenda yo nabakwatira omuzimu gwa museveni mu kalulu kakati nebamuwangula omusajja nange naye agamba ani hmm. nkuwulira obyogera kwanza agamba gwe yampa poloti mu kibuga nange muleete mulezi kakati ono yayina sayansi we oba ageta <laughs> eh. wefuna ekizibu kyabasntisnebagenda mu laboratories nonyeko eh. naye ne bagenda mu bano ebayita ba traditional chinese medicine eh. e- content eri mukino bwetunywa cai e habotyono bwetunywa ku mululu bwetukola tutya kiyambako kitaiwa dealing with a viral infection kakati fewa bano eh. abo betwali betwakatibanoayaweyaoyaweya eh. eh. nti kenya putwapesipiritedi fight topoloteketi amayirungi amayirungi gayina hmm. eddagali gava mu nordic countries ezigagula abawano bagagayangambuzi hmm. vanira alimuki vanira akawookokayes the problem is hmm. nti you don't have people abalumirwa eggwanga lyamu nti ba buli kintu kyonna bakibeezaawo bakifunemu ssente tikakati today mm. sente museveni zeyabawadde neziremera ku ssimu kati balinza jewo lockdown the moment museveni lifutise lockdown in some sectors you not see agitation for manager simu babadde bawolekeza babaka ba palamenti nti e-, ziri zaabwe luli luwombo lwa nkoko lwabako gwe eyiyo ezisowaniribwa don't compare the two gwe yes. oliwa supu gwebuuza sente ze ziremedde ku simu naye abakikola bakikola bakigenderedde nakyogerako wano omuntu omunaavunaana eh, eh. nengamba nti gwe bwobanga oli wa wa sowaani ya supu e, ebiri mu mpombo era bwerugeraanaana eh, nangamba nti aka kati e, e, empombo bazibba no olwano tugabano bayiso abayiso be babikola eyo otegeera nti intelligence mweri Eh, eh, when you tell me you tell me when you say aba iso bebali kukukwoni kukomputers eh, you tell me kukomputers awa zinu zibafi iti inga nazo sisa mtn na airtel ngubori tabupa iso bebali wansika ngubori zibu nkugamba ngeichi ntuwa kananga nina angitamali nonyele ngubori tina gamba hmm. is iso not involved in this it, not for bad cause Hmm. kubanga iso would be ISO involved. Is involved yes security muzitwala ah, exactly yes and iso is involved yeah. and ne yaba iso ekibi ekibaliko mti director wa iso mm. president ya ino kuchichusa jebuja president kwetuli funa omulala kubato sola gamba musajja mugaga ntoma nyiko sa sentezo you cannot say that museven uses bad methods and he has kuloku tisate five so so Eh, eh, ye mugagga manyokoza eh, toyinza gamba nti nti tomala akunga toli nalongo baluna mpuzinga balongo sibabe kakati mawanga amalala the the heads of security for instance in the 60s twaina ki twitter special branch mm. special branch nga omukulembeze wa special branch had to meet the president of uganda every day mu america director wa cia must meet the president of the united states every day mm. to tell him what is likely to happen tomorrow mm. kakati ye bano babita special branch nebajita nebajita military intelligence nebajita nebajita kakati how da um, um, um, no wa yiso mm. ata ina kuita mumulala mm. ate bwe bagera pulezidenti ayisa omuntu hmm. ne bajja besengengamu e, ensonga eyo tamala endowooza tugitaanye eh. eh, director wa iso e. Eh. is not a mystery e. nze namukubira essimu e. ku nsonga eyo yes. ninjogera naye yes. nga one involvement ya iso is eh. because his data ee anti che gambi nti director wa iso aina access ku president every day yali mugambi ti banka ya post office tekola teri banka ya post office ekyo nacho na post office tekola post bank eriwa waliwo ebintu bibiri eh. tamale yes. post office ya njawulo ee eh. njimanyi njimanyi i know sente za government njimanyi njimanyi yaliyefinanse kulugudo hmm. era eh, genda okabere ani yazimba ekizimbe kya workers house it was local ya kisonkani alukoni tell me where there is a a, a, a functioning hey. institution ya conversation tamari bwechija kusimu i don't know why gwe you run away from airtel na mtn hey. because airtel na mtn bebavu nanyi ziwo ah, kwele za ah. simu nandi nkuburi de let me tell you let me tell you mm. nabagamba nabagamba da mm. nti ama simu manji agatari mwandike muyusisi who do we blame ni inga kakola oyu tuvuna nani why oyu UCC anti why mm. she UCC tebaga hey, tebaga UCC inga yuvuna anti kuvulide you have mm. different interests mm. sente zebaba wanu mkulijesa ni ingama simu na vichete zara garwanda ani ya virimu That's why I tell you. The Museveni. Oh, when is that Museveni? The Museveni who was stinging us. Museveni is here to agamate. The Museveni is destroying. Give up. Pick up. We just have a bit. Kekalu tete ingabuwekati. bagenze wasale ku sande nabalabye wamba bazinga bavudde jo namulabye jabaana nino gonalabye alineho nalibe okuteesa ngaamuga nti omanyi ngambira ku mutabani wanzita ti balabika yakola diru ne mukodomi wa museveni fe batusakulifaisinga bakubefe eyo gurupu yenzanya museveni nti yes let us assume if we are going nga tugenda kusomba mazzi waka dont we test ensuwa oba zitonye oba tezitonyeprime minister's office mm. sente ziyisaawa mm. Uh, finance teina na chekwatako prime uh-huh. minister teina na teina yes. sende yes sende ziva mu finance yes nazigena mu post yeah. bank yes post bank yes. ne chano inga sende zino yes. ne ziteka mu telecom yes. companies yes ye mta kakati let me let me tell you mm. why doesn't post office bank come up and say mm. my role is limited i'm just a conduit i have heard them say that where i have heard them say Wha? that i have heard them say Wha? that kubahanga mm. you see for me mbatundi yambagamba mm. nti nze abaali batta abakazi kasabepangira mm. ku mukazi wange esimu yali emaze eddako bwefaako nga teri registered mm. nakati kweri Very good nenkwata nenkwata abaali bagala okutta mukazi wange kuoganize mm. ngaesimu enamba yemu eri lugazi era bwenasooka ogikuba mm. yali lugazi mm. nemubuuza kiki kyoyagala nti tuyina empeka akabara bakaita nabukera ngu mupakistan office agitadde wali agitadde gendi webatyanga babaliwo balinga nti abakazi osimanyi tubadde empeka ebiki essimu ya nabukeera yali efaanana neya dokita werugazi era bwe nakubira dokita werugazi yasooka nangamba biki biki biki biki negiddemu nenjikuba boosi we nagikwata ngabantu basatu bali kusimu eki tamale nenjisanga esimu yo ngenda bikuletera next time ngenda gikuletera ngesimu yemu eri rugazi mm. esimu yemu nabukera yagina esimu yemu eri kiruddu era baku era ebi eh, assignment yasoka container yasoka mm. bakubulira nibwe nkakuba wano mm. tibino bivudde kiruddu bino bivudde ku esimu yemu ngeri mwali patu ku ne same number very good tamale same number manyira chi situakanya goina ne capacity tracking hey. omuntu wabuli jonga jagenda hey. wabera ne problem ya network hey. wanga nokuwa kubisimu hey. wetaka lokulopa ninga ndi ne cement isa hey. where do i go hey. Eh. mulimu omuntu ono mulimu provider nekubaita mtn oba airtel nti hmm. esimu yange gyemukubako okuntisatisa ya mtn naye abo bwembuuza ntibagalasentekankubuulire omanye nti abasajja bakuba amasimu lebakugamba toli wano mugonde munetiwak toli wano kakati kyoba okola hmm. nti tokyosiza kodi tukwenamba ki mm. nze baba bakyala bange omu yefuula wakobe eh, eh, eh, ate gwe tomanyi nakumanyi naye omanyi nabulokin akawunti yabwe nga kuliko sente meka nga bali wano abababa sente kumasimubali wano makindibali makindi baali bawezako obukadde obutaano obwomunaanaye zibulokinga nebamala ozikomyawo nga talako mukama ngwina kapasiteyeyeye sente zabakazi bange bazizako nkubuli obuvubuka bulyawo bulyawo makindi bulimu abanene bayitirivu bwe bubba sente ne bwebukolera bwatekawo mu office ye state house why don't they, why, why doesn't the police raid them nga n'omusajja akulira tiimu eyo enyaga sente musajja yeddirandika asula makindi mu kizungu n'abafuluusa ezange bazikomyawo nkukolera e transaction nga mtn tekimanyi airtel tekimanyi but we deal in nkugambye mm. Hmm. is a combination mm. is a combination nasooka nembagamba hmm. nti endanga muntu zonna ezalemerayo bazijeeyo era kankubuulire oyo omusajja gwe bawadde abo payment his telephone is not registered yali tegirikyesere nga giteekako sente bagiyita defunct sente gwe baweereza omusajja gwe baga nti komyawo emitwalo abiri twakuwadde abiri hmm. yali teyewandisizaati <laughs> baavaawa yeimalitubwetebo hmm. tekinologi ezimali gundi tewawuli akapakistani nga kagamba wano hmm. nti there is no african with this technology no no no technology is technology technology is technology nti ababbi era nze mbabuuza ekumi kadi zamwe nemmere yekumi esigalayo hmm. if this money remained nga tezize mu bantu ziriruddawa zasigalawa sente onoopesera ziweereza hmm. mu airtel hmm. ne mtn hmm. ne zitatuuka mu bantu kakati buli mwatu nyonyole ye mtn agambe anti baabakwatabampa sente z'abantu bwe bati nagabakobabyogezino nkyasi nabagamba nti mujjeyo amasimu mugakube mu mawulire mbu ah. security security ah. security nedda mujjeyo mujjeyo amasimu mujjeyo amasimu agaliko sente gemwaweereza abantu bagenda kuvayo babagambe nti mulimba nze temwampa eh, naye naye nabanja namugana nabanja okoze ensobi gwosaidinga nabano understand bano abasajja balina okutegeera ti museveni is giving you money eggwanga eddala kyeritakoze twalaviate your problems in covid in erocodown mm, kakati bano be balina okutegeera mu mitwe gyabwe nti zino titwali zibye katunda ka mulwadde naye bubuli wamu wonna emitwe mibbi emitwe mibbiolnaku lumu omuntu omuyampita omuntu omu bwampita naŋgamba nti nkwata edola enkumi ezi taano bwentuuka mukuba zibala nga ziddwala mutwalo gumu i went back nemugaa nti wagambye mmeka tewagambye nti ziddola enkumi taano nmugaa ziri mutwalo nantulya bwati nagaba mu uganda mukyalimu abantu abafaananangaggwe natwalaku bisi nandekera satu nenfuna kanaana why, why, why did I do it? I did it because I knew that this man would add up at Gerets and where would eh, yajja kusirika naye ajja kutera nze namubbi ajja kumanya sente ziyafulumiza namanya nti sinayes awandiika agenda kutegeera sente wezakozeeki hmm. fe bwe twali baana bato mu bugero nga batugamba ti wangwe yagenda okukyala n'asangawo embuzi n'agirya ekiro n'agirundamu omusaayi naye obudde bwe bwakya ekiro n'azuukuka n'agamba naye bwuba nakya ku makima naga nti anyagiridde kubanga nadde sinakyala yabaddewo mm. ate nze manyi okunonamu omusayi yadduka kiro mm. ekitegeeza kanti wegeti akauntabilizi mm. as you talk about the chain the chain is prime minister's office is not involved the chain is Ministry of Finance, from Ministry of Finance to Postal Bank, from Postal Bank to telecom, to companies. telecom companies, from telecom can't, companies to can, recipients. Can't we trace this? Exactly. Yes. Exactly. Yes. That is what yes. we're talking about. Yes. And the fact that we're to pressurizing. Can't we just ayah gala? To to to go there. Nzengo kwenye mudali zine meetings. The moment abantu kubata ubagavira soda, ube mm. mire, utogenda kuwogera. Meeting yepo gisi. The moment Museveni. Mm. lifts in some sectors a local down. Ugandans don't want free things. Ugandans want it to work. It's <coughs> a center Bazimaz. Hmm. And that's what they do. Centers have a delegates Bazimaz Akosim. Museveni brought to the center. Centers are Majene Bazibireko. Museveni brought to fresh funds. Mwara hmm. Wambabaz Nalimirachi. Nalimirai Rubu. basi ezo ziwandiseko okuva mwaka gwa nkumi bbiri mu teziriyo basi fake era wano tewali tewali bisinesi ya basi lukumi what type of breed this statistics nti olina basi lukumi nga zisombaani era baziteekamu city council gavumenti yeyina obasasula nali munyi nti abayina emitwe eminene baba bagezi nedda <laughs> nali manyi nti abayina emitwe eminene baba bagezi musekansi mulimu ayina omuntu omunene naye nogende wa pulezidenti n'omugamba <laughs> nti basi lukumi zikola mu kampala nali manyi nti abayina emitwe eminene baba bagezi nedda mukama siima busiimu nga naakola atumanya <laughs> nali manyi nti abalina emitwe eminene baba bagezi nedda mukama suma busimi nga nakola atumanya nmutwala omutwe omunene ewa pulezidenti nomugamba nti kampala yetaga basi lukumi tuferihu nzenotakisi njibaddemu okuva ku saawa kumi okutuuka ku saawa satu ezokumakya abasabaze babeerayo bagenda muwino mubutali kufumba mmere fulomu saawa nnya mm. okutuuka esaawa mwenda haja ogenda buli omu afuuka haja ayambadde hijabu mm. afuuka hajati mm. kakati okuva ku saawa mwenda abava okukola bagenda nezikoma esaawa nnya ezekiro you don't have passengers temulina ba passengers kyobala buli bagire buli bazire ate zakolebwa dda hmm. president kyatamanyiza ba mbu assembling tali assembling basi za tata basi zakolebwa dda naye omukazi atawummulako nti kwegamba ffe abalina taxi atuyole atutwale wuwe tumukamira amata tumuwereza ekikowe tumukanikire tumuvugire taxi ze baasi ze tufuke bakondakita mu baasi do you know the impact of kamunye and me am not opposed to buses but make a, a gradual phase out like in Kenya mu Kenya baba wa 5 year grace period mm. nga tuwali aleta kamunye Kenya you cannot bring a kamunye for tax business 14 sita bazwera mm. effectively kuba kamunye ina spare kamunye ina abajoza baka nabe kamunye ina abomulokoni kamunye ziri colonies nti yomukyala akuŋanyiza ah. buli kamu hmm. ah, wa bobi wine oba wa museveni oyoyagala okuwamba taxi wa bobi wine ayitiridde si yeyalwana yekkaomasprotect de abantu ba uganda boba tebafuga emyaka etaano kumi mmeka imean under hardships why they never tampered with the private sector Museveni is probably Mr. Tampa, a e, kid's e, up e, and the Tampa League, a Nigerian Mujuamba, a Picadio Biava Sugar in Biwamba, a tax in Mujuamba, over time in Buteka Kubun cake. Ugandans don't want to be in government. No! Ah, Tebaga Abasoma, mu Uganda Abasoma, Vivaga government, in government, Uganda Abasoma, and our comfortable man. for the last eight years, I have not spent any useless time attending useless meetings. No, Kayula Yangaman didn't come mirundi weyogeranga ebintu ngamba sibitu yanga nti christmas gyendidde ne famiry yange nga bangobye bannange baba bagenda nga nze ndiobinuke nga profesa mbwe yalese trend endala babadde babalinze baba benkoni waliwo omuwala yabadde mujosinya abeera mu state house wamaje obwedda ali kusimu bwati akuba nti baba yetegeke ntemulijja temujja teyabuuziza nakunakyobi obwedda ali kusimu bweyebamba bweyereega bweyebamba babadde babategekedde enkoni baba okujogaokumujoga abantu mnopacoga nemubagoba nemwija muleta omucere twatandise trendi yankoni temulinyayo babakuba nemuduka babakuba nemucere gwamweba nebakuba eh, nebubiri wamwe nebakuba namabogo gamwe temuja kudde okujoga abantu nemulinya mukufa kwabo ejogo linabagwa mumutwe Eh, gumu bachono betuli ah, mm. encheno enako olwalero mm. uh, ah, nitamale mirundi kati simanyi tamale gwendi naye wano kakati kangubole mulimu babiri na ekitegedde wano mbeunya obo mulala yasigadde bawulia muli balokole musoma bible musomaki tusoma bible yani e. naye farao bwe yalota ekiroto ani yakiri interpretinga yali yusufu kakati bwe bagaga nti eriyo third wave farao naalota ekiroto iliyo third wave ya covid ili rivera aggressive yusufu taliwa kubapa ulia chakola hey eh, yusufu ati ngayo yes. kakadimwe teke teke if farao had yusufu at that time how about now because a wave means if you are not you can avoid a wave but sigamanti covid kati agenda kujira mumpe wabakwate no a eh, COVID, a eh, COVID curve rises on its own mm. because mm. it is mm. it, mm. mm. but they calculated it when you unlock abantu ne baddayo mu bintu nga babadde bakola relaxation nakibaagibala nti ekola weeva endala interaction bano gye bafunye hmm. e- eddamu n'erinnya kakati if you know nti kubanga nkugambye siwa kujira mu mpewo abamerika balangirira ne baga nti omuyaga katrina gujja gujira ku sipiidi bweti teguliko dai tewali asobola gugaana kujja bevacuatinga bantu kakati mmwe obanga eh, you can stop you can eliminate the effects of this g by an organized dispers dispers mm. decongestion this is what it means but if the pharaoh at that time had a yusuf and do you know omunyankola abuuza tireba nange embuzi yange lwefa empisi yakuno lwefulumya obusa lwaki covid ebizimbe bidduka ate babimanyi naye kyembabuuza nti akabonero katonda taliddamu kuzikiriza nsi namataba buli munalabanga akabonero kamusoke munategeranga nti nyize hmm. ate akabonero kenyonyi hmm. mwalabyemu abaddeayina ekizimbe ekabu kyeyataddemu mwalabye mu gaajo omulowooza bali sebalunzi gaajo badduse budusi nga zibawerekeranga bo batema hmm. bawonya bulamu gaajo tezalinyeemu tewali alina makutiya ga ssente batemye butemi kuwonya bulamu ako kabonero kankukunala kati gwe weebuuza semakula hmm. taasa mirundi akubuuza nti singa embeera eyo katonda gyakulaze egwa mu ggwanga lyo oli omu kubatemba oba abasigala because you see for you mbewuunya what is happening in afghanistan happened in uganda when amin I mean toppled the government 71 did you to return what were you? I was uh, an old man kyenkubuuza hmm. museveni yaddukira ki yagamba banne nti ah, ah, ah, ono ajja tutta ngenze kulwana is it different with the afghanis what about when the tusis went back to rwanda 60 percent of the population is in diaspora abatusi bakomyewo why did they call out genocide yes one osomekitaba kya president museveni agamba uh -uh. when rule took over didn't western areas got free to congo and sudan ngabatia eh batia ichi president museveni yakantu atuke gulunga ichivuka matongo na ye batu werezo mukazi omukadde kubanga tusola kutta mukazi mukadde tutoko peace abade dikulosi ne bamugamba to bring ugandan straight aga trucks maker museveni naga anti nze ndi muyekera waliwo mayiro meka omuyekera atambula mailo nsanvu olunaku hmm. uganda is walked from kasita museveni yaleeta mu stafadiris naleeta gundi baba muze naleeta baani hmm. it created confident to these people and came, came back what's the difference what's hmm. the difference in afghanistan mm. the difference in afghanistan yeri eki nti abamerica banegotiatinga dirumbi they thought that they had trained the army the army covered in two they said we are departing we are withdrawing and they created a panic tebano bwe bagenda bagenda kututa repercussions nga bino ebikuba abantu kati kati eh, ebyo ebikuba abantu tebiri mu bano ebikuba abantu ebigoba abantu mutaka ebikola ki nga kino kirina omutwe kandiko kyakozesa ekyakuba omwanange nekyewaana famiry yabwe yonna nkyagimalawo abuuze ku bano abuuze ku bano kyembakozi kati abaali abangi abanwanyisa baalinkaameting e- e- yeggulu babadde ababadde abaeyaweranga pologulamu zange kati bamu abandonize nebadduka ekyafghanistan obadde okinyonyolanti nkugambye hmm. in Afghanistan, normally it happens. Many people are eh, eh, going. In Syria, we're not today. The ordinary, yes, hmm. yes. The Taliban is are now becoming a state. They are negotiating with the Americans. Mm. Eventually, these people will come back, but the repercussions. And two, the Taliban have not taken over the whole country. Eriyo kutema wanu. Wametia UPC yagwa. Echari ya kayunga yonegondi kutema abaruru. Hey, it happens. so america okuba nti yenegosiate nga drombaali baddewo kubanga this is fomudita gundi kakati ali nemuyingiramu tiwemuba mulwana olutalo n'abanyarwanda ewaffe bayingiramu kakati ne islamic state naye yayingiramu okuba abamerika kati abataribani bakkiriza ntikolegane n'abamerika islamic state yeetega bomu tondamaye bush yagamba nti Eh, abati tataddeeko na na masiki shagazidamu kakadde kamuno tekayomba nga tebanakakwata wabi eh, abagodde hmm. ekyo tukimanyi era ye biden yagamba this is the cost of transformation, uh, transit okuti abantu ku airport okukolaki because the american they are still there mm. bewa paka sabu yes. bacha ina ina kuwa yes. zizo kakati this they created this template which is normally happens mm. erecho vuna banti president kagame yalabanga twagira mungu president abakutu badduka bizi mungu era abakutu badduka naga kanekwatiremu where do you find a country where the tribe of the president finish waliwo ekirabe mu ggwanga ki and it when it happened twagira mungu was a hutu bis mungu was a hutu but the hutus were the hutus were running away but ekitegeeza no mm. they need tebaddayo fetuga nti ekiwendo leka ekiwendo kiyite naye kakati nze nkugamba nti nze nga gavumenti yavuddewo hmm. nze buli lwenkuba akalulu nkakubira mutukula mm. I just go across my farm and eat ulira. Kubanga. Oineyo maketi Tanzania. Abaya yibatu ulira. Oineyo maketi Tanzania. Katimirundi afana na atia. Katimirundi ali atia. Tukentu joche ya naduli. Atina ama jenga gaga lukulemirako. Gaga amba. We cannot sit down and stare when Uganda is being killed. Mm. Baja yubachi. Abadi prominent. Baja fati. Baja sifa intervention. Ndi guguli wa amani. samakula lwala covid ogende mu intensive care unit olabe ngaonavayo ngaoli mulamu tegeti advantage of using you as to scare others oyinza okuntwalayo olibayinza okuntwala mudwaliro lya gavumenti anti togendayo ngaoyagala ogendayongaogonzeera <laughs> waliwo omukwano gwange yali akola mu state house bamuweereza abaserikale emirundi ena nemugaa nti gwerekanga olambi beerewo bakunonyeza eddagala gwenda kuwelela kugwe publish negundi afudde nekayunda afudde nani afudde ngera mugamba mumulowooza nti ebyalo byete biinayo mpologoma ya mugadisu ebyalo tebabamanyi nti kigambo the, the, the, the, the, the, hmm. the, the, the, the